啊。 收获是什么？蚂蚁，还有蜘蛛，还有蜈蚣，还有蜈蚣，还有那个蚱蜢。看一下。超多的，可是看起来全部都像蚂蚁。有有很多吃的给蚂蚁吃的那一些，都看不到那些蜈蚣啦，跟那一些东西的。好恶心，好多。那请问这些东西可以丢掉了吗？不行，要留下来当纪念。 好恶哦！当经你刚说你要干嘛？你刚说你要干嘛？啊？你再讲一次？不好意思讲啊！你刚说你要喝奶奶是不是？明明就是。你几岁还要喝奶奶？三百岁。三百岁。